Nikodemo akamwambia, akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe kwa mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Hapa kuna mistari miwili ndio ilipotea. Mstari wa kwanza ule mstari wa pili. Huyu aliingia usiku akamwambia, Rabi, twajua. Twajua ni wingi, na maana si mimi peke yangu, kuna wengi miongoni mwa Wayahudi viongozi wa dini tuliyekukubali japo tumeshapatana huko baada ya kupokea waziwazi, anatengwa na sinagogi ingine. Mimi demu na wenzangu kadhaa tumekukubali. Ndio Yesu akawafunulia kulikubali huko, msiendelee kubaki na hiyo dini isiyokuwa na agano jipya ndani yake. Agano jipya ni lipi? Ni la kukubali kuzaliwa mara ya pili, kwamba usipozaliwa mara ya pili, Nikodemo, hata uwe kiongozi wa dini mpaka mwisho, hilo agano linaisha, limefika mwisho, lina expire hautaweza kuingia mbinguni kumwona Mungu kwa agano hilo la kwanza, lazima uzaliwe mara ya pili. Akajitetea pale akasema, hivi wewe mwalimu wa Israeli, hivi kweli kweli hujui kwamba kuzaliwa mara ya pili ni muhimu? Bwana Yesu asifiwe. Maana ya kuzaliwa mara ya pili ni nini? Maana yake ni kwamba uache agano la kwanza ulilokuwa nalo ambalo liliamini, uliutumikia ukafikiri ni sahihi, uingie katika agano hili ambalo Kristo amelileta na kulianzisha la kumpokea moyoni ili aandike sheria moyoni. Usijifunze kwa kukariri kwamba nikinywa pombe ni dhambi, bali ndani ya moyo wako inawekwa inaitwa program ambayo inakata kiu ya pombe, inawekwa program ambayo inakata kiu ya dhambi yote, kwa sababu ndani ya mioyo yao alisema nitaziandika na dhambi zao zitatangulia kufanya sitazunguka tena. Hiyo ndio program ya agano jipya ambayo inakuja kwa kuzaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Na kuzaliwa mara ya pili maana yake ni kuacha, nazungumza kwa lugha ya sasa ya mafumbo, baadaye utakuja kuelewa. Kuacha uabraham kuingia uibrahim, kuacha uismail kuingia uisaka, kuacha uesau kuingia uyakobo. Wangapi wamenielewa? Unafahamu, Mungu alimwita Abraham akiwa na agano la baba yake Uri wa Kaldayo akitwa Abraham, akaja akaribwaribu, akazaa mtoto anaitwa Ishmaili akiwa anaitwa Abraham bado. Mungu akaambia baada ya miaka ishirini na tano twende mbele zangu, nimekuja Mungu wangu, nimekutokea, nenda mbele zangu ukae ukamilifu. Mungu Abraham akaambia, ah, Mungu, siku zote umeniacha mimi, umeniita kule, nimekaa miaka ishirini na nne kimya, mimi nikajua umeshanipoteza. Nikaanza kutafuta utaratibu wangu wa kuleta hao uzao uliosema uzao utakuwa mwingi nikajua nitengeneze utaratibu nikamzalisha ajiri na nikazaa na ajiri. Akasema mm, hayo ni agano lako la kwanza. Mimi kwanza siwezi kwanza kuingia kwenye agano mpaka nikubadilishe kwanza uwe Ibrahim. Sura ya kumi na saba tunaanza kusema hutaitwa jina lako Abraham, utaitwa jina lako Ibrahim. Haleluya. Na mkeo hataitwa Sarai. Sarai ni jina la agano la kwanza, ataitwa jina lake Sara wa agano la pili na ndio sasa akasema katika Ibrahim na Sara, sio katika Abraham na Sarai, nitakupa mtoto anaitwa Isaka. Huyo ndiye atakayechukua gano langu mbele. Ishmaeli sawa, nimembariki sababu sasa ni mtoto wa mwili huu mmoja, lakini wa agano lingine. Mimi nakupa wewe agano jipya katika mimi na wewe ni hili la Ibrahim, Sara na Isaka. Ile habari ya Abraham, Sarai na Ishmaeli tupa kule, sukuma ndani. Haleluya! Kwa ina maana lazima ili umpokee, ili uwe Mkristo. Ukishazaliwa wewe, umezaliwa ni Ibrahimu, wewe umezaliwa ni Abraham, umetoka kwa baba zako Ubaruku huko, umetoka huko Ukoba, umetoka huko Shinyanga, umetoka hapa, una agano na mababa zako. Ukishaingia kwenye Ukristo wa Kiluteri au Ukristo wa Kianglikana, unafanyika katika njia ya kumpokea Yesu Kristo. Ukishamwamini Yesu Kristo, sasa unaacha Abraham unaingia Ibrahimu, unaacha Sarai unaingia Sara unaacha Ishmael unaingia Isaka na Isaka naye akaja kuzaa watoto wawili, wa kwanza Esau, wa pili Yakobo. Esau akawekwa benchi wa kwanza, wa pili akachukuliwa. Ndio hivyo hivyo wazaliwa wa pili. Ndio maana anaposema habari ya uzaliwa wa pili, hakuna namna mtu anaweza kata mbinguni kwa Uabrahamu wake au Usarahi wake au Ishmaeli wake. Sasa Ishmaeli na wazaliwa wa kwanza wote ndio anakwenda kwa Mungu huyu wa wenzetu kwa wewe ambaye uko Mkristo afu hujaokoka, huna tofauti na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habari ndio hiyo. Haleluya. Sasa eh, hii ni Krismasi. Sasa ujue, tunasema Yesu anakujia, ni kwamba lazima akikujia akujie lote, ili uelewe kwamba ah, mwaka sijapokea Yesu Kristo, basi mimi nabakia kuwa yaani moto atakaochoma Muhammad kama hajaokoka, na wewe uko naye sababu hapo hapo. Sasa Yesu kwa Mkristo anaenda kanisani Mami kwenye ubatizo unatosha. Ili kusoma wewe ni Mkristo wa Kilutheri, haya mambo yajui kuokoka lazima. Ndio anauliza Nikodemo. Hivi ni mwalimu wa Israeli, hujui haya mambo ya kuzaliwa mara ya pili, hujui? Kwa hiyo kuna mlotoni kwani hajui kuokoka ni muhimu. Ubishi tu. Sasa utakwenda na Mtume Muhammad siku hiyo tunakuhesabu pamoja nao kwa sababu huna utofauti. Haleluya! Kwa hiyo napenda kusema hivi kwamba itafika sasa wakati alikuja kukusudia kuinua Ukristo, maana mateso ya kanisa yalikuwa makali sana, makali kiasi ambacho Wakristo waliuawa, walipigwa. Katika mitume kumi na mbili wa Yesu aliyekufa kifo cha kawaida cha kuzikwa kawaida ni Yohana pekee, wengine wote walikaangwa kwenye mafuta, wengine walisulubiwa. Petro mwenyewe alisulubiwa msalabani, kichwa chini, miguu juu, kaburi lake liko pale Roma kwenye lile kanisa kubwa la Mtakatifu Petro. Sasa mbona mbona waliokuwa na kataa imekuwaje sana na wakataa afu kaburi lake limeandikwa kwenye kanisa. Sikiliza. Ilifika mwaka fulani kwa mwaka 1936 niliosema aliongoka mfalme anaitwa Konstantino wa Rumi. Aliongokaje? alikuwa amepigana vita na adui zake, akapigwa sana. Wakati wanawatesa Wakristo, anaonea Wakristo. Usiku ndoto ikaja, Roho Mtakatifu akamletea ndoto, akamwambia akamwonyesha alama ya Wakristo. Wakristo alama yao ilikuwa ni roho roti, inaitwa roti, ni alama ya kama P hivi alafu na X kwenye madhabahu, inakuwaga siku nyingine inawekwa, sio hapo kama ipo, inakuwa P alafu na kwa X kwa lugha ya Kilatini, maana ni roti au Yesu au Kristo. Sasa ile alama ndio kwa naipiga kila siku, ah, wabaya wafunga ukiona penye alama hii funga, waweka alama hii kwenye nyumba zao, funga, weke gerezani. Sasa siku hiyo usiku ataoteshwa, alafu ataambiwa chukua hii alama, weka kwenye magari yako ya jeshi na silaha zako zote, alafu vita utakaopigana utashinda. Yule bwana akisema nilisapiga, akasema majeshi mengi, hakumwambia mtu. Asubuhi katoomba, haya, kila gari langu la jeshi na silaha zote wekeni alama hii. mzee umechanganyikiwa ukichanganyikiwa, ah, ah, weka Ah, wewe msiasi wakaweka kwenye magari yao yote. Walipoenda vitani siku hiyo walishinda vita sana. Haleluya. Aliporudi ndo akasema, jamani, nimeamini huyu Kristo ndiye Mungu wa kweli. Nyie wote na wapagani mnanikataa, huyu mnamkataa, lakini huyu ndio Mungu. Sasa mimi nasema kuanzia leo katika dola yangu ya Rumi yote Mungu anastahili kuabudiwa ni huyu Kristo peke yake. Haleluya. Huyo mfalme Konstantino mwaka mia tatu thelathini na sita akaamua kupeleleza ili kuwaje miaka yote huko nyuma sijajua baada ya Ukristo. Akamtuma mama yake mzazi Malkia, akaenda katika nchi ya Israeli, akatunza maeneo yote yenye kumbukumbu kumbu ya Kristo, akayahifadhi maeneo alikozikwa, eh, maeneo kaburi lake lilipo, maeneo alikozaliwa maeneo sio kufanya yote, akatunza kule, akajenga makanisa alafu mapadri na makasisi wakawa wanalipwa na serikali, kwa sababu dola ilikuwa na nguvu sana. Kwa hiyo ghafla Wakristo wakaanza kupata raha, wakaanza kuingia katika neema, kwamba sasa Wakristo hawatupi tena, hawapigwi tena, bali Wakristo wanapewa sapoti, kwamba nchi yote imekuwa ya Wakristo kwa sababu mfalme Konstantino akawa Mkristo. Ndipo sasa Wakristo akapata raha katika nchi zote. Bwana Yesu asifiwe. Mateso ya mtu wa Mungu ni ya muda tu, kuna wakati raha inakuja. Haleluya! Sasa aliangalia tamaduni za awali, takupa siri sasa kabla kumaliza. Aliangalia tamaduni za awali zilizothibitisha siku Mariamu alipotungwa mimba, akaenda kule akagundua ilikuwa mwezi wa kumi na nne tarehe kumi na nne mwezi wa Nisani katika dini ya Kiyahudi wana kalenda yao kalenda yao na, miezi kwa miezi ni sani Kisleu, eh, miezi kama alivyosema Januari, Februari, Machi, Aprili, Mei, na miezi yao Nisani, Kisleu, Sibeli. So katika katika kuchunguza kwamba ile siku Bikira Mariamu anajiwa na malaika ilikuwa ni tarehe ngapi? Akaambia ilikuwa tarehe kumi na nne mwezi wa Nisani ambayo katika kalenda ya Gregorian ambayo tunaitumia sasa mpaka leo na wakati walikuwa wanaitumia ilionekana ni tarehe ishirini na tano mwezi wa tatu. Akasema aha, kumbe nishapata kujua kama ikibidi hivyo, na mtu anakaa tumboni miezi tisa, ina maana anajumuisha miezi tisa, akakuta miezi tisa na inaangukia tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi na mbili mwaka huo. Haleluya, kwa hiyo akajua kama ilikuwa ni usiku, ina maana haiwezi kuwa ishirini na tano usiku, itakuwa ni ishirini na nne usiku wa mkia ishirini na tano maana Biblia inasema ilikuwa ni usiku alipozaliwa. Ndio ikawa tarehe ishirini na nne usiku kuamkia ishirini na tano alivyosema ikaadhimishwa ishirini na nne usiku kuamkia tarehe ishirini na tano siku ambayo Kristo alizaliwa kwa kalenda ya kuthibitishwa kwa mimba ilitupwa siku malaika anakwenda asema, Roho Mtakatifu tabiriwa juu yako na kutendaji ndio mtakatifu mwana Mungu yupo tarehe 18 mwezi Nisani hapa tarehe 25 Machi kwa ndipo Mariamu akapokea mimba ya uwezo wa Roho Mtakatifu ikaenda kwa miezi tisa mpaka tarehe 25 Disemba au 4 Disemba usiku ya mwaka huo aliyotokewa. Sasa katika kuangalia hiyo siku wakakuta hiyo siku katika desturi yao Warumi kabla ya kuongokea Ukristo ilikuwa ni siku wanayoadhimisha ibada ya kipagani ya Mungu jua Nafikiri mmesikia hii habari eh? Watu wanasema nyinyi Kristo mnakosea sana, hizo siku ya upagani hiyo, siku ya upagani hiyo Jumapili ya tarehe 25 ilikuwa siku ya upagani. Na kuna baadhi ya Wakristo wengine wana wana na sasa kali hawaadhimishi hata Krismasi kwa sababu anasema mnaadhimisha ibada ya kipagani, si ndio? Umesikia hiyo? Eh? Ehe, sio nyinyi mnaadhimisha, mnaadhimisha kwa sababu kuna jambo hapa aligundua kwa tarehe hiyo kweli inaangukia siku ambayo wao wameizoea ni siku ya Mungu, wakipigani Mungu jua. Akasema kuanzia leo Mungu jua hayupo, Mungu ndiye mtoka, mimi ni Kristo. Na ndio maana siku ikaitwa Sunday huko nyuma. Toka wakati huo siku ya tarehe 25 ikabadilishwa kutoka siku ya kuadhimisha Mungu wa kipagani ambaye alikuwa ni Mungu wa baridi au Mungu wa giza. Kwa nini Mungu wa giza? Kwa nini Mungu wa baridi? Miezi hiyo ya Desemba, nyewe nafahamu Ukiona kuna joto sana, mjua kule kaskazini mwa uh, mwa ikweta kuna baridi sana, si ndivyo? Sasa hivi kule ile siku ya tarehe 25 mwezi 12 ndio siku ambayo mchana unakuwa mfupi, yani usiku unakuwa mrefu kuliko siku zote za, za mwaka. Kwa ile siku ilikuwa ni giza, yani jua inatoka labda saa sita kidogo, kama mwezi unaona fulani inapotea saa sita na usiku imeisha. Kwa hiyo kuna siku ambayo kwa kweli watu walikuwa wanapata baridi, watu wanakosa amani, wanakuwa katika giza, watu walikuwa na hofu, kwa sababu hawajui. Maana wakati huo amna, amna jiografia ya kujua kwamba jua si dunia inakwenda hivi, hawajajua vitu vingi. Kwa hiyo wanasema vya jua limeenda ndo halitarudi milele, labda ndo tutakufa ndo tutapotea. Hakuna mtu alijua. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ya huzuni. Kwa hiyo wakatengeneza wapagani utaratibu wa kumwabudu Mungu jua ili asiende lote, arudi Simenielewa? Eh? Yaani wanatafuta namna ya kumkamata Mungu. Unavyoenda basi umeona umepotea Mungu jua, usiende moja kwa moja, urudi. Na kweli kila mwaka baada ya muda wakishafanya ile ibada ya, ya kutambika kwa ajili ya Mungu jua, wana mwezi wa pili, mwezi wa tatu jua linarudi, nasema ile ibada yetu imesikiwa na Mungu, Mungu amerudi. Kumbe ni jiografia, tungejua kama leo hata Mungu ashinge mabudu. Haleluya. Kwa kilikuwa kitu ambacho kwao kimewashika kimewakaa. Ndipo sasa nagundua kwamba Isaya alisema huyu bikira ah, huyu Kristo atazaliwa na bikira. Isaya alisema kwenye Isaya hamsini tatu atapigwa atachukuliwa kwa maovu yetu. Isaya alisema mahali pengine na Yeremia alisema huyu mtu ataandika agano mioyoni mwetu. Mika alisema atazaliwa katika mji wa Bethlehem. Kwa maana nabii wote wametaja taja habari zao, lakini Isaya ndiyo peke yake aliyetaja kwamba wakati Yesu anazaliwa itakuwa ni siku ya giza. Ndio neno tumeosoma somo lilo. Hebu turudi pale nyuma sasa. Tulikosoma pale mwanzo tutalielewa sasa neno tulosoma. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru nuru nuru nuru imewaangaza. Kumbuka nuru hii ndio ile niliyowaambia ilifanyika siku ile ya kwanza baada ya dunia kuumbwa nuru ambayo ni Kristo imewaangaza. Umeliongeza taifa kwamba si wewe peke yako, na mataifa nao watakuwa na Mungu wewe. Umezidisha furaha yao, wanafurahi mbele zako kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wa furaha hivyo waganyapo nyara. Kwa hiyo ina maana kwamba kumbe alikuwa sahihi Isa aliposema siku atakapozalia huyu Masihi itakuwa ni siku dunia nzima giza. Kwa hiyo Konstantino akawajumuisha, akajua nadhini kuthibitisha kwamba hii siku ya tarehe ishirini na tano ndio siku Yesu alizaliwa kabisa, kwa sababu kama Isa alisema atakuja ili atie nuru walio gizani, inaona kweli Yesu alikuja kubadilisha upagani kwa Ukristo kwa kuleta tarehe ishirini na tano badala ya upagani iwe ni siku ya kumwadhimisha Kristo au nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kwa jinsi hii tunapata kuona kwamba tarehe ishirini na tano ikathibitishwa kwamba ni siku Kristo alizaliwa au mwokozi wetu Yesu Kristo anazaliwa. Ingine lingine, sikukuu ya Wayahudi inaitwa Hanuka, inaadhimisha mwezi wa Kisleu au ni mwezi wa kumi na mbili, nayo inaangukiaga tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi na mbili. Hanuka ni sikukuu ya Wayahudi ambayo ilisherehekea kurejeshwa tena kwa ibada na kulitakasa hekalu baada ya kipindi kirefu bila kuwa na ibada. Kumbuka alivyokuwa utawa utumwa ni kule Babeli na Ashuru, hawakuwa na hekalu, hawakuwa na sinagogi, kwa hiyo hawakuwa na ibada kwa muda mrefu. Kwa hiyo mpaka wamerudi katika nchi yao wakaanza kujenga hekalu, ndipo ikaanza ibada kwa mara kwa. Sasa hiyo ibada ya mara ya kwanza ilifanyika katika siku ya mwezi wa Kisleu ambao inaitwa na, Hanuka, na kwamba Yesu alikuwa Myahudi. Mababa wa kanisa la kwanza kaona kwamba ni kweli Yesu aunganishwe na siku ya Hanuka, kwamba ni siku ya kuzaliwa kwa Mwokozi, ili awafanye watu wote wakiwemo na Wayahudi wamjue Kristo. Lakini la mwisho kwa ujumla wake, Yesu alikamilisha unabii wote nabii za Isaya kama alivyosema Yeremia, Mika, alibadili alikamilisha zote, na mababa wa kanisa akafunuliwa na kupata utaalamu wa kujua kalenda ya Wayahudi na baadaye kupata siku ya kujilia Mariamu. Ni wazi kwamba Yesu alizaliwa tarehe 24 kuamkia 25, na sisi kama Wakristo hatuna budi kujisifu kwa ajili ya hilo jambo lilofunuliwa kwetu na Biblia inathibitisha hivyo. Sasa kuwepo kwa sikukuu ya pagani pia kunatuonyesha kwamba ni kweli neno la Isaya tisa mbili kwamba aliokwenda katika giza mwana nuru kuu limethibitika kwa Yesu kuzaliwa siku ya kipagani na ni siku ya giza, lakini wale wote walioko katika njia hiyo nuru imewangaza. Hivyo Yesu anaujia ufalme wake leo ambao toka alipokuja mwenyewe umekuwa ukipingwa na watu wake wa karibu na watu wake wa karibu waliokuja kwao walimuua baada ya kumtesa na kumsingizia. Katika siku ambayo inamanika kwa hesabu kugongana na upagani ili kuondoa watu walio na upagani kwenye giza waione nuru kuu ya wokovu, ndio siku ambayo bahati mbaya wako Wakristo wengine wanafanya ufuska na ubaya na uchafu uliopitiliza ni siku ambayo tunampuuza Kristo isivyo kawaida, kwa sababu ile roho ya upagani shetani ameihuisha. Unakuta Krismasi ndio watu wanakunywa pombe kuliko kawaida. Krismasi watu wanafanya ubaya, wakae na familia zao. Krismasi ndio siku ambayo watu utafikiri vichaa anaposema anaujia kwenye ufahamu wake, anakujia wewe Mkristo ambaye leo hii unasikia maneno haya na unatambua kwamba Kristo amekuja ili aondoe dini yake, dini yako, mambo ulikuwa unayapokea zamani, uzaliwe mara ya pili, ili akizaliwa azaliwe maoni mwako. Uache Ishmaeli ufuate Uisaka, uache uadamu wa kwanza umfuate Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wengine hii sikukuu wanaifananisha na kitabu cha Luka sura nne mstari wa 15, 16 mpaka 19. Roho ya Bwana juu yangu mimi, kwa maana amenitia mafuta kuhubiri masikini habari njema, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na mwisho kusema kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Mwaka wa Bwana uliokubalika ni tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka wa kwanza. Sasa ukihesabu tarehe ishirini na tano ya mwezi wa kumi na mbili au ishirini na nne mwezi wa kumi na mbili usiku kwenda mpaka tarehe moja mwezi wa kwanza, utagundua ni siku nane. Mwambie jina lako siku nane. Na Mungu anahesabu mtu kuwa taifa ifikapo siku ya nane. Ndio alivyosema katika kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na saba akiweka gano lile la kwanza, aliwaambia Ibrahim, kwanza mstari wa tisa na kuendelea anasema mtoto wa siku nane atatairiwa, mtatairiwa nyama ya magovi yenu, na alama jambo hili itakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Mtoto wa siku ngapi? Nane. Kwa hiyo Yesu Kristo siku ya nane alipelekwa hekaluni, nakumbuka, akachukuliwa na wewe Yusufu na Simeoni, akasema sasa Bwana, mruhusu tuishi wako, akatairiwa. Kwa hiyo siku Yesu anatairiwa ndiyo siku inalokuhesabika tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka wa kwanza. Kwa sasa ukirudisha tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka wa kwanza, rudisha siku nane, utakuta tarehe ishirini na nne usiku kuamkia ishirini na tano mwezi wa kumi na mbili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa, kwa kuwa anasema leo leo kwanza mwaka wa Bwana ulikubalia, anasema aha, kwa sasa ni sahihi kwamba ishirini na nne inadhibiti kudhibitika na ishirini na tano kwa ni siku ya Yesu, kwa sababu alisema ninapokuja Ninapokuwa mtu sasa, katika siku ya nane ninatangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, na leo ni mwaka elfu mbili kumi na nane toka Yesu atahiriwe, sio toka Yesu azaliwe. Tarehe sita eh, tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na kumi na nane siku hiyo ya tisa ya mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na kumi na nane miaka hiyo elfu mbili na kumi na nane toka Yesu atahiriwe, awe mwanadamu awe mtu katika imani ya Kiyahudi ambayo hiyo ameleta Ukristo. Mwanangu, niseme nini hapa mwisho? Hapa kama utakuwa umefuatilia somo langu, nimegusa wanaobatizwa, nimegusa Wakristo wa kawaida, nimegusa kipaimara. Niseme kwa ujumla, Yesu analijia kanisa lake, na kanisa lake ni watu ambao wanampotezea sana Yesu wale ambao ingebidi wabebe kwa ujasiri, kinyume na matazamio ya mababa na mababu na mabibi waliotangulia ambao pengine hawakupata elimu kama hizi, kinyume na matazamio ya watu kwamba dini yetu imekuwa ni dini ya mapokeo bila kumpa Yesu maisha, mpaka inatukanwa kanisa inaitwa kanisa la kimwili, maana wanasema kule kuna kanisa la kiroho. Sisi tulisababisha matusi kwa Yesu Kristo kwa sababu maisha yetu hayakisi neema na struggle huyu undercover agent anaitwa Yesu Kristo aliyekuja kuzaliwa kwa aibu, kukaa kimaskini pamoja na baba ni tajiri, ili akusababishe wewe ujue tu kwamba kuzaliwa mara ya pili ndiyo sababu ya kwanza ya kujifanya wa Kristo, wala si kipaimara, wala si ubatizo. Lazima ifike siku wewe mwenyewe useme ninachukua agano jipya naliweka maoni mwangu. Kumbuka Waisraeli walipofika walipokuwa Misri waliweka damu ya mwanakondoo katika miimo ya milango, alafu ikawa malaika mtoa roho akija akiona nyumba ina damu, ana pass over, anakwenda kwenye nyumba isiyo na damu, anaua mzaliwa wa kwanza. Ndivyo hivyo, hivyo, ukiweka sheria moyoni mwako, dhambi ambayo huwa inakaa ndani ya mtu inarukwa. Ikija akiona huyo na damu ya Yesu haikuingii. Huwezi kuwa mzizi, huwezi kuwa mwizi, huwezi kuwa mshirati. Inakuruka nenda kwa wale wasio na Yesu, alafu inawadhuru wale, kwa sababu wamekataa wenyewe. Si sawa na si afya. Wewe uliye Mkristo leo hii unaambia habari ya kuokoka, miaka elfu mbili na kumi na nane imepita, si sawa. Yaani itakuwa tayari automatically wote tumepokea Yesu Kristo, automatically wote watoto wetu wanakuwa watakatifu, lakini utashangaa mpaka tupige kelele sana kuambia wazazi, jamani, msiweke pombe kwenye sherehe za watoto wenu, mpaka tupige kelele. Ukiweka pombe kwenye sherehe ya mwanao, ina maana unampa sherehe mtoto sherehe ya kipagani, wakati yeye anaingia kwenye agano jipya la rohoni mwake. Sasa hii sawa sawa, huwezi kuweka machanganyo ma, ma, mawili kwenda pamoja, yaani uchanganye bia na soda afu sema nakunywa afu ni nitapata ladha fulani. Hiyo haiko. Agano la kwanza liitilipita hawa watoto tulipokaa nao kwenye kambi hapa tarehe moja, walimpokea Yesu Kristo kwa mwongozo wa maisha. Kama una taarifa, hawa wameshaokoka tayari. Amen. Kama mtawaharibia wasipotoka ndani kwenye sheria yako, usije ukashangaa. Walishafundishwa kwamba wakikuta kuna pombe nje hawatoki ndani, wataoga, watalala. Nimewapa ofa, ukiona una pombe nipigie simu, nakupata na gari langu lenye kiyoyozi, tunakwenda kula upepo mahali hiyo habari ya watoto na maagano yenu ya baba zako na babu zako, kwa sababu ndugu zako, rafiki zako wanakunywa pombe, umewawekea ya kwenu. Hawa ni watakatifu. Haleluya! Tukasema vizuri kilopita, jamani, msiweke ili sema mtu kaja unatia hasara, nishanua sasa. Ulikuwa na wiki nzima ya kuacha kuweka pombe, hawashiriki maagano hayo. Utakuwa tofauti na huyu ndugu ambaye sasa ameshajua kwamba Kristo ndiye tumaini langu. Halafu anaambia huna budi kuzaliwa mara pili. Anashangaa Nikodemo. Ah ah. Leo hii nakwambia wazi wazi, hawa ni watoto watakatifu. Ukiwachanganya na maagano yao, nishapa password ya namna ya kuchomoka, watachomoka. <laughs> Alafu kesho ndai kwa askofu, askofu atakurudisha kundili yeye mwenyewe. Mimi sikurudisha kundili. Sio mimi yule nimemwambia kabla akachanganya na sasa kanisa, mnajua taarifa hili, tutapata taarifa, tunafikiri tutapata hilo, tutapiga mkwala, wewe maana mngisema hayo kwa sababu kanisa mpo, si mko kumi tu na moja na hao wako kumi na moja, kila mtu nyumba moja, mwende leo. Amen, haleluya, amen. Kila mzee wa kanisa aende kwenye kila sherehe, tena usikae mpaka katikati, kama mpaka mwisho unafunga kwa neema. Haleluya, mle kuku zao mjichane Ukiwakwambia mama au baba mzee wa kanisa not kwa kupiga picha, siku na picha nzuri zenye ving'amuzi, wewe ndio ushie tu inaona aha, mtoto fulani babake akafanya vituko. Ambia askofu, kuna mtu mimi sirudishi kudini hata aliye mara nne, huyu anaenda motoni kesho tu, kwa sababu unamwambia, unamweleza, unafundisha kama hivi. Nimekufundisha sisi ndio tunaitukanisha Krismasi yetu ni nyinyi ndio mnaokunywa pombe na kugaragara, watu wanaona Christmas ni ya kipagani, kumbe mnaruhusa wenye kunywa upagani. Christmas imekuja ili iondoe giza ulionao la dhambi, uwe mtu wa nuru. Sitegemei Christmas mwakao kwamba mwondoke kutoka na mtu atakayekunywa pombe tena anasherehekea Christmas. Huyu atakuwa anasherehekea sherehe ya kipagani ambayo Yesu alikuja kuifuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hii ndio hili ndio ujumla, kwa sababu sasa Christmas itakuja huku nimekupa dosi kamili. Mwinjilisti imetusaidia sana. Dosi hii kamili inaenda mpaka Christmas, mpaka mwaka mpya, kwamba sasa itengenezeni utaratibu wa kumtukuza Mungu. Hawa wanaosema kanisa lile la kipagani la kimwili, wao watotoni kanisa lao la kimwili. Sisi ni kanisa la rohoni. Jina la Bwana libarikiwe. Kila Mkristo aliyeko hapa amwamini Yesu Kristo azaliwe mara ya pili, ili Kristo afanyike msaada wake akushindie dhambi, akutengenezee ndoa yako inayoyumba, akusababishe uone kiu ya kubariki ndoa wewe ambaye huna ndoa, kwa sababu wengi sana mnaishi huko kipagani, kwa sababu ile kiu ya kwamba natenda nazini haiko mpaka utakapoandikwa katika moyo wako kwa agano jipya aliyosimama Yeremia kwamba naandika sheria moyoni mwao, hata hivyo hata mtu mwingine yake kwamba kusema mjue Mungu, hata mtu na mke wake hata sema mjue Mungu mm watanijua tangu aliye mdogo mpaka aliye mkubwa, ndani mwao dhambi inakatika yenyewe. Sasa mwaka wa kwanza umezini, mwaka wa pili umezini, mwaka wa tatu umezini, wanne, sasa hivi wengine miaka saba, ngine nane, unazidi tu, hafu wani tofauti, unaingia kanisani unarudi, hafu unajiita Mkristo. Nimesema unafanana na mtume nani yule mwingine, yaani una tofauti na wao. Wala siku Yesu anakuja sema, Yesu nikumbuke, kama ufalme upi? Ananikana mbele ya watu, anamkana mbele ya huu ndio ujumbe wa Christmas mwaka huu. Haleluya! Unataka kutengeneza maisha yako, njoo uokoke hapa, ufuatane nao vijana leo hii hapa hapa. Napoimba wimbo huu, wewe ambaye unajua hili neno limekufikia kwa wakati sahihi na unajua hujamkiri Yesu Kristo, pengine hata una mambo ya kutengeneza mambo ya dhambi, watu sikukuu nafasi iliyopo ni mchungaji, utamwona Januari mwaka uje hapa mbele tukiimba nasikia kuitwa la kwanza, huyu ambaye unataka leo uzaliwe mara pili kama Nikodemu, nikufanyie wepesi njia yako ya kuelekea Christmas, ili mwaka huu Yesu anapozaliwa azaliwe moyoni mwako, uone raha ya kushinda dhambi. Kwanza gharama ya hela itatosha, maana bia moja ni elfu mbili mia tano soda moja ni shilingi mia tano kwa hiyo bia kumi ni elfu mbili mia tano mara kumi ni shilingi laki mbili au ishirini na tano ishirini elfu wakati soda tano unaangalia shilingi elfu mbili mia tano utasave hela, hata ada watoto itakuwa sio shida mwezi Januari lakini mnasababisha matatizo kwa watoto wenu, wengine wanarudishwa shule, kumbe hela yote shetani na mipango yake amekuwekea kichwani, umalize kwenye Krismasi na mwaka mpya, alafu inafika Januari huna hela, hujui. Lakini leo Yesu atakutoa mizigo, atakusababisha Januari yako uwe na hela na cheti ibaki. Haleluya! Sababu Mungu hawezi kupa miezi yote tisa wa kumnao wa kwanza ndio kutesa, haiwezekani. Miezi kumi na moja yote akupe hela, afu mwezi kumwambia kunyime, hapana ni matumizi mabaya, kwa sababu kuna roho ya upagani ambayo imekaa kwenye tarehe 25 mwezi wa 12. Baadhi ya Wakristo wameendelea kuifuata hiyo, badala ya Kristo wale waliokaa gizani awatie nuru, akutie nuru na wewe, wewe umekuwa ni miongoni mwa watu ambao unashiriki katika upagani. Kwa Mungu akusaidie leo uchukue uamuzi wa busara na wa ujasiri. Nasikia kuitwa, fika hapa mbele niombe pamoja na wewe. Nasikia kuitwa Adasa Puthi